Hej, jestem Dagmara. A ja jestem M. I wiecie co? Też jesteśmy osobami LGBT. W okresie nastoletnim przeżyliśmy naprawdę wiele. A teraz chcemy pomóc innym. Zasłanianie tęczy to celebracja wymazanej ze szkolnych podręczników i powszechnej narracji historii osób LGBT. Wbrew propagandzie istnieliśmy wszędzie i od zawsze. I będziemy istnieć. Dlatego stworzymy serię trzech książeczek z ćwiczeniami uczącymi samoakceptacji w graficznej mojego autorstwa. Chcemy opowiedzieć Wam o historii osób trans, historii osób nieheteroseksualnych oraz aktywizmie LGBT i o tym, jak zmienialiśmy świat. Pomoże to w pogodzeniu się z własną tożsamością i znalezieniu w niej źródła dumy, nie zaś wstydu i samonienawiści bo nieco trudniej jest gardzić sobą z racji na orientację, wiedząc, że najwybitniejszy umysł tego świata, Leonardo da Vinci, był gejem. I ciężko się nie uśmiechać, czytając o lesbijskiej, tajnej poczcie żywnościowej i poszukiwaniach kobiecego Eldorado. Albo wierzyć w powtarzane w prawicowych mediach brednie o tym, jakby bycie LGBT jest zarazą z zachodu, gdy istnieją wzmianki o osobach transpłciowych żyjących na polskiej wsi już w XIX wieku. Jest tego znacznie więcej. Pozwólcie nam podzielić się wiedzą i pomóc innym w zaakceptowaniu siebie. Jeżeli Tobie też zależy na życiu młodych osób LGBT, zagłosuj nasz projekt.